ये कहानी बेटा पंचायत लाइनपार मुंशी टोला की है जो कि बराड़ी प्रखंड के कटिहार जिला का अंतर्गत पड़ता है इस पंचायत में मजदूर ने मनरेगा के तहत तीन महीना पहले लिखित काम मांगे थे लेकिन सरकार ने अभी तक इन लोगों को काम नहीं दिया है आपका क्या समस्या है हम लोग का क्या समस्या है काम लेंगे हम लोग क्या आप लोग मनरेगा में काम करने के लिए चाहते हैं या लिख के काम मांगे हैं लिख कर को तो दिए हैं जी कितना दिन हो गया तीन महीना तो काम नहीं दिया है नहीं दिया है तो सर अभी आप लोग काम करके पैसा लेना चाहते हैं कि या बेरोजगारी भत्ता हम लोग काम करके लेंगे तो आपने मनरेगा में काम करना चाहते हैं हाँ। आपने लिखे काम मांगे हैं मनरेगा में मांगे हैं तीन महीना हो गया अभी तक काम नहीं दिया तो क्या आप बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं कि या काम करके पैसा लेना चाहते हैं काम करके पैसा लेना चाहते हैं और लेबर कार्ड किसके पास है? है राजू के पास में पचास टका मांगता है पचास टका नहीं हमको जुड़ता है नहीं देता है तो अभी राजू कौन है नंबर उन्होंने पचास रुपया मांग रहा आपसे हाँ। तो आप सरकार का काम करना चाहते हैं हाँ गरीब हैं कुछ नहीं है हमको कट्ठा डंटा कुछ नहीं है आप लोग मनरेगा में काम लिख के मांगे हैं मांगे हैं काम दिया है नहीं अभी तक काम नहीं दिया है अभी तक काम नहीं दिया है नहीं आप काम का रेसिपी रखे हैं हाँ रखे हैं तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं काम चाहते हैं मैं चाहती हूँ कि यहाँ के मजदूरों को जल्द से जल्द जॉब कार्ड तथा काम मिल जाना चाहिए जितने भी दर्शकों हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया आप हमारी मदद कर सकते हैं हमारे पी का नंबर है चौरानवे इकतीस चौरासी चौंसठ अंठावन इन पर कॉल करके दबाव बनावे क्योंकि यहाँ के मजदूरों को जल्द से जल्द जॉब कार्ड तथा काम मिल जाना चाहिए जो कि मजदूर को बाहर की ओर प्लान करना न पड़े मयूरी ना जिला कटिहार बिहार इंडिया हट के लिए